هذا التسجيل معدل 18 96 البند راهي قال ميكرو كليما Thank you. Thank mm. you. اليمن النصارى كما طلبت ربيدة جميل جميل الظلمي بالتطوى على أن تمنزلة مقابل قوسين لم تدرك ولم تغمس مقابل قوسين قدمت الجميع جميع ذنبي جميع ذنبي فيها والرصد تقديري من أقدر مقدوم على قدمي والرصد تقديري مقدوم على قدمي فاغسلوا تقدم مغسول ورد تقدم مغسول على قدمي ورد تقدم مغسول على قدمي مقدم مقدم مقدم مقدم على قدمي about the Look at that! حزنا ما معلومة يا معلومة حتى خير إن كنت أنت يا ما وقبل لين خلات الناس بيت وحاشك ما هبات وتوحشناك انت يا استاذ وتوحشناك انت يا استاذ وين جيتي وجبتي الي بدودة الي بدودة الي بدودة والشكر على جناس ما قلبي توحشناك انت يا الساس وتوحشناك انت يا الساس ومن yeah, All right. yeah, yeah. المخلوق أضباد مال وجمع خاسم قروني بين الدخل وقلب أجمل Música hum. Thank you. got it now. Republic. Hallelujah. فرصة كبيرة Варкар.